ए दौर नहीं वफादा करदा कोई वफा नहीं ए दौर नहीं वफादा करदा कोई वफा नहीं जग सारा छाणिया है जग सारा छानिया थारी तू हाँ सड़ गई यारा दी तू हाँ सड़ गई गुणी से तू हाँ सड़ गई मतलब परास्त दुनिया मतलब परास्त दुनिया ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣੇ ਆਦਾਨ ਨਿਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ दौर नए वफादा मैं अपने तन दे निभाई बैठा ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁਟਾਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁਟਾਈ ਬੈਠਾ दौर नहीं वफादा करदा कोई वफा नहीं ए दौर नहीं वफा

का சாணி